Dan yang menjadi korban belum tentu orang yang bersalah. Jangan-jangan yang bersalah adalah kita. Sehingga alam sudah tidak dihargai. Hai, saya membutuhkan lagi kalian teman. Temani saya Barusan, saya menonton beberapa kejadian di negara ini. Saya menonton video-video bencana yang terjadi beberapa hari di negara ini. Saya turut berduka. Bencana banjir di mana-mana. un solo. Erupsi gunung Saya prihatin Saya prihatin Saya hanya bisa berdoa Kebaikan segera menyusul buat para korban bencana ini. Lantas bagaimana dengan kita yang saat ini sedang merasa aman? Bagaimana dengan esok hari kita? Tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin saat ini belum terdeteksi adanya potensi bencana yang akan terjadi di sekitar kita. Tapi Tuhan Maha Berkuasa. Mari berpikir Tuhan. Siapa yang akan kita salahkan dari bencana ini? Tidak bisa kita hanya menyalahkan hujan. Tidak bisa kita hanya menyalahkan aliran sungai. Jangan-jangan ini semua akibat dari kesalahan-kesalahan manusia. Dan yang menjadi korban belum tentu orang yang bersalah. Jangan-jangan yang bersalah adalah kita yang justru jauh dari tempat kejadian tersebut. Mungkin karena dosa-dosa kita. Tapi kita sangat jarang menyadari itu. Atau mungkin karena keserakahan kita. Sehingga alam sudah tidak dihargai. gila kita sadari teman mari kita perbaiki semuanya Terima kasih telah mau menjadi teman bicara saya.